El humo entre mis letras, en él veo su silueta. Mi mente no descansa, es una mente inquieta. Me siento mal con pinga, ya no sé qué hacer. Siento que he perdido el tiempo, jamás no poder Salir de día y de noche con buen tiempo aunque llueva Por querer joder alguna, conocer a gente nueva La vida es bella dicen, y yo no sé por qué Por tener una gran choza, un carro y una mujer Ahora lo único que pido es tener salud para poder seguir con esto y sacarle partido a mi virtud De nueva a nueve, haciendo rap desde las nubes Me veo al final del túnel, rulándome una U En la rave, narices llave y botella de relave Sin ver que el tiempo no lo vende nadie.